Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak y sí, es ese momento otra vez de la semana donde vemos un episodio de Ruby Chibi y ustedes lo disfrutan junto conmigo. Ahora, he estado teniendo algunos comentarios en los que me dicen que esta temporada de Ruby Chibi quizás no es la mejor que hayan tenido, por así decirlo. y sí, lo he notado. Eh, creo que se están viendo muy... Vaya, las bromas que están usando no son las mejores que han tenido, no son las más creativas tampoco. Los personajes siguen siendo tal cual tiernos como siempre, pero no sé, quizás la primera temporada fue un poco más esperada, con un poco más de hype, porque de hecho fue la primera cosa de Ruby que tuvimos después del final del volumen 3. Pero ahora estamos viendo lo que es, que es realmente Ruby Chibi. Ahora, eso no significa que dejaré de verla. Eh, seguiré viendo Ruby Chibi por, por el resto de la, de la temporada. Pero Simplemente quiero poner eso ahí sobre la mesa para que ustedes también puedan darme en los comentarios qué es lo que han estado opinando de estos, de estos episodios de Chibi. Porque muchas personas creen que es un poco floja y otros creen que de hecho es muy buena. Así que quisiera escuchar su opinión al respecto, chicos. Mientras tanto, vamos al episodio de hoy. Ese es el episodio número 6. Así que vamos directo a ello. Oh, por cierto chicos, ahora pueden comprar el soundtrack del volumen 4, ya está disponible en iTunes, el cual fue muy bueno. Eh, hubo buenas, buenas canciones en, este soundtrack, así que pueden irlo a checar ahora en iTunes. Recuerden siempre comprar el original. En especial el, la, canción del intro de, del volumen 4 puede de mi, favorita. Y olvidé poner los subtítulos. Lo siento por eso. Oh, pensé que les íbamos a ver en pijama. No, Ruby, la gente ronca solamente por costumbre. ¿Eh? You Oh no, um, don't want that. Yes, yes, yes, you do. Shippers. Ruby ah. <laughs> los fans de, White Rose van a estar muy felices por esto. It's good everyone that Ruby is your super bestie better than the restie. Okay. Eh, I guess. Ruby está poniendo la friendzone a, a Wise en este momento, ¿acaso? Matching outfits. Oh my gosh, no. <laughs> de hecho, siento como que usar playeras o cosas por el estilo iguales suena un poco ridículo. Better get some rest. <gasps> I have a full day of fun activities tomorrow. Yay! Fun activity Wow, wow, ¿qué decía ahí? Plan Wise plus Ruby igual Super Besties. Wise plus Ruby igual Super Besties. Ok, los shippers van a estar muy felices por esto. ¡Vamos, go, besties! <laughs> I have our whole day para for us! That sounds super fun! even though I'm screaming on the <laughs> inside. Should we be worried about this? I'm sure it's fine. Feel free to use my motorcycle, and here's a little spending cash for you. Um... What just happened? I'll tell you what happened. You and Weiss obviously have weak minds and are easily manipulated. Buck up, bestie. what? <laughs> Bueno, ahora sabemos cómo Ruby llegó a ser la líder del, del, del, del equipo Ruby. Ah, it just isn't the same without you, sweetheart. Ah, entonces tiene más sombreros, pensé que era el único. I can't believe my favorite author is here oh. signing books. He wrote the Howling esperen, at the Moon esperen, series. Esperen, Ahí en el fondo, en el fondo, Employee of the Month. Y es, es, ah, olvidé el nombre. It's about a beastly protagonist Dux, who can never Duxton? reach the object of his affection. It's so el, el romantic, fauno so tragic. Que apareció Please, en el primer episodio del volumen so This is dos, huge. creo. He's a genius and yet no sí, one Tucson, knows what he looks Tucson. like. So mysterious. Oh my god, I Teresa tiene memoria de esto. If so <laughs> much, why don't you marry him? Don't be silly. Huh? But do you think he would at least go on a date with me? I mean, i ¿Y qué pasa con Son entonces? Oh, yes, no, I, uh, I don't know. Stop hitting me. Oh my gosh, you're right. I'm folding the pages. What if he thinks I'm weird? Blake, what if he hates my ears? This was down. a mistake. We should go. Relax, Blake. I'm sure he's just a regular person like you and me. Suena que no lo es. ¿Dónde está? he? ¿En serio? No. <laughs> no. <laughs> On the bright side, I think I can get you a date. Man, that obedience school really went all out huh? Supongo que realmente cambia los perros de la escuela. Ah, bueno. Este fue episodio número 6 de Rubichibi. No puedo creer lo rápido que se están yendo esos episodios. O mejor dicho, lo rápido que se está yendo el tiempo. llevan seis semanas de Chibi. Y. Ok, no he visto el subtítulo de esto. Eh, música creepy. Ok. bueno, chicos, eso fue Chibi hasta ahora. Y, y bueno, de hecho, creo que este episodio fue bastante bueno. Tuvo cosas un poco más originales. Que digan ustedes qué opinan al respecto. Realmente. Ah, he notado algunos eh, comentarios negativos al respecto, algunos otros más positivos, pero definitivamente lo que me importa es la opinión de ustedes, chicos. Díganme en los comentarios qué piensan de esta hora de Ruby Chibi. Si realmente creen que consideran que debemos seguir con, las reacciones o no, puesto que inclusive he visto un decline en, las vistas en, en Ruby Chibi cuando otros videos de Ruby Chibi tienen alrededor de, no sé, 500, 600 vistas, esta temporada están teniendo alrededor de 200, 300 vistas, es más o menos la mitad. Entonces no estoy muy seguro de poder de, continuar o no con Chibi, pero ustedes díganmelo, háganmelo saber chicos si realmente quieren seguir viendo Chibi, y yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Freak, muchísimas gracias por ver y muchísimas gracias por todo. No olviden suscribirse y dejar un like en este, en este video si les gustó y nos vemos en la siguiente. Bye bye.